Putain, on est. Attends, il faut que je sache. Attends, il faut que je sache où on est. Hop là, c'est roule ma poule. Salut tout le monde, bah, aujourd'hui on est dans le coin de Dossenheim, on va faire une petite balade, une petite reconnaissance euh, des alentours, direction la Petite Pierre, donc à peu près une trentaine de kilomètres. Deux heures de route pour certains, une heure pour d'autres, on verra. Et euh, bah voilà, on va vous faire découvrir ce petit coin. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, car il y a... Damien Pierre Yannick Et moi, c'est Bruno Hop là, guys Et roule ma poule. Si tout se passe bien, aujourd'hui, on devrait voir un petit château qui date du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, dont Bruno connaît euh, parfaitement l'histoire il va nous la raconter. Alors, c'est un château, avec un donjon, et il y a peut-être une princesse dedans. C'est ce que je sais. Bon, on verra. une barbe grise maintenant. Et la, la méga barbe de la même couleur que ma crête. C'était du boulot, hein, moi je vous le dis. Hein. Bah tu veux regarder sur la carte euh, bah, Par contre là, euh, tu vas pas dans la bonne vallée quoi. Ouais mais justement ça va où ça va, parce que la route elle est, euh, elle est meilleure mais pour la suite. On est perdu. non non mais le chemin je le connais. Ouais <laughs> Comme il se la pète, l'autre, je crois pas. Je suis pas sûr, hein. je suis pas sûr qu'il le connaît. Et hein. eh si, c'est par là. Toujours tout droit. Regarde le chemin. Ah non. <laughs> Nous, on est à l'ancienne. Hein. Putain, c'est le Attends, je vais sur mon téléphone. <laughs> Putain, mon dieu. Attends, bah, mais il faut que je sache. Attends, il faut que je sache où on est. Eh, c'est lui qui fait la rencontre, c'est ah, Mais je connais le chemin, c'est là. Alors, ouais, mais je vais sortir de la carte là, je pense de Senheim. On a l'expert de, la, carte. On doit être là. Non, un peu plus loin là déjà, on doit être ici. Bon, bah on y va Attends, faut que je plie la carte. Euh, laissez-moi une heure. Mais où <laughs> À la petite pierre. Cela fait six jours que nous sommes en forêt. <laughs> nous recherchons. <laughs> fait un journal de une cabane à moment. Euh, je crois que c'est inondé. <laughs> c'est quoi cette hors-piste Nous, on est toujours sur les roues. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, mais là, c'est possible. <laughs> mec, combien de temps, j'allais dire C'est pas un chemin très praticable. Et, il sait où, on est, où il nous emmène Je sais pas. On va, on va pas contredire. Allez, Pierre, la chute La gueule du petit trou, il y a 10 cm d'eau. ah oui, mais là, il y a une racine un peu énorme. C'est quoi ces rencontres à chaque fois avec, euh, avec des troncs d'arbres dans, dans le milieu là Oui, c'est oui. Eh nickel quoi, 8 heures de l'extrême Regardez, 1, 2, 3. Il va tronçonner l'avant. Ben voilà. Eh, il la laver quoi. c'est dans la boîte C'est quand même une belle rando. Hein. bon maintenant on retrouve un peu la civilisation, ça fait plaisir. La crotte de ça. et la potage plate. <laughs> la potage plate. Alors, on vient de voir que la route forestière qu'on devait prendre, elle est interdite aux vélos et aux chevaux. Donc on s'est dit avec les on n'allait sans doute pas le faire. Donc euh, bah, on s'amuse et <laughs> on essaie de trouver un autre itinéraire. Eh, eh, je me suis arrêté, je me suis enfoncé dans quelque chose. <laughs> sais pas où on va, mais bon, on y va. Hein. Je crois que c'est pas le bon chemin. S'il vous plaît, c'est où le nord On y est presque C'est vachement motivé. <laughs> Allez les gars, on y est presque Motivé C'est parti <laughs> Mais non, mais... Elle est où la, la boussole de Jack Sparrow On est venu de là. on est venu de là. Et en fait, on est rentré trop dans la forêt. Il faut redescendre sur la route, là, vers là. Il n'y même pas de chemin sur sa carte. Bah oui, c'est ça le problème. <laughs> c'est ça le problème. On n'est pas sur le chemin. C'est ce que je dis depuis avant. Bah on y est. Mais <laughs> eh, écoutez-moi <laughs> Ah putain. Mais hey, eh, c'est de la reco, les gars. Ouais. Hein, hein, c'est pas. Euh, Olivier Gérard, on pense à toi. Euh. On a dit reco, pas spéléo, hein, t'es au courant. Pourquoi t'aimes pas faire la spéléo, toi Non, en rouge, j'ai jamais essayé. Ah, écoute. Bon, bah, t'es content, tu filmes hein bah, je suis très très content, il y a du contenu là. C'est parti Allez on y va, c'est par là Bon bah finalement c'était pas par là. On rebouche chemin. tu ça monte. Ça tire sur les mollets. Sur la forêt. Hein. Et là, nous arrivons à la Petite Pierre, une place fortifiée qui avait pour fonction le contrôle d'un croisement de route entre la plaine du Rhin et le plateau lorrain. Elle tire son nom des fondateurs du premier château, les deux Parva Petra, qui signifie en latin Petite Pierre. Réaménagée par Vauban au XVIIe siècle, la cité est aujourd'hui un lieu de villégiature et le siège administratif du parc régional des Vosges du Nord. Vous avez rien à foutre, hein, mais on y va quand même. la carte Oui. Il, est quelle heure euh, Je crois qu'il est 18h48. 18h48. 18h48, on n'a pas, de réseau et on n'a aucune idée d'où on est. <laughs> Parfait. Mais on n'est pas loin. Ça, c'est de la reco. Ouais. Mais c'est ça la reco, les gars. Bon, il y a déjà un point positif, c'est que moi j'ai la même heure que lui. Ah, bah, c'est déjà ça. <laughs> Ça, on Il a un référentiel. un <laughs> Donc, alors, on est où Haha ah, quelque part là. Alors, euh, de ça c'est une chose. Voilà, ça c'est là où on veut aller. Et la croix bleue, c'est par là, et je sais pas où on est. Ah, une voiture, on va demander la chemin. Une <laughs> voiture. Non, bah c'est le monsieur d'avant. C'est pas le monsieur d'avant <laughs> C'est le même. bah, c'est pas sûr, on va retourner. On est allé, on a la petite pierre, c'était parfait, très bien. on voulait, on retourne à Dessenheim. Dessenheim. De mieux, c'est de passer par là. <laughs> on en vient. Hop la caille, ça roule ma poule. Euh, bonne chance, euh, comme que <laughs> time. C'est par là On l'a trouvé Bah, il est joli, il est beau. Et il est à côté de Senheim, à côté de chez moi. D'ailleurs je crois que je vais, y habiter bientôt. Pareil que c'est pour les fonctionnaires. Je vous inviterai pour le barbecue. Et voilà les amis, donc euh, on a terminé notre petite balade. J'ai pu aussi profiter euh, de passer à côté d'un lieu dit euh, de mon enfance, donc ça c'était cool. Non, c'était chouette, hein, franchement, c'était top. Je sais pas où on était, mais on y était. Pas euh, la prochaine balade, Bruno, euh, on compte sur toi. Hein. <laughs> On espère euh, vous voir nombreux pour la prochaine balade. Allez, ciao